隻手喺呢一度向外兜出嚟，嗱咁我咪而家變咗可以控制埋我對手咯，而不是就甩咗自只隻手咯，得唔得？好，再嚟一次，反扭，咁我下一步可以定身即係點？係啊，OK。或者其實個重點，不論人哋咁樣捉，或者喺下邊捉住，個插法係一模一樣嘅，只要我將隻手向呢邊，嘅手咪咬上嚟咯，兩隻手一齊捉住就向前打。 就算到呢個位起唔失唔啱嘅，一次邊啱嘅，唔明我做乜嘢？睇多一次啊！不能點樣捉到，總之佢係雙手咁樣對住我，OK，我係咪都向咬出嚟？呢兩隻手一齊扶翻住對手進攻，OK，成個動作嚟。